Bem, é onomatopeico, é onomatopeico esta palavra. Tombe, tombe. Tombe, tombe. <laughs> Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre expressões com a palavra tombe. O que, que significa tombe, então? Tomber é um verbo em francês que significa cair. E nessas expressões, é, ele sempre vai trazer essa ideia de algo repentino, assim, sabe? Uma coisa que é meio inevitável e acontece de repente com bastante intensidade. Pense em uma coisa caindo, tá? Então, a, a primeira delas é para falar derrubar. Quando você derruba alguma coisa, você pode dizer em francês je fais tomber, ou seja, eu fiz cair. Ao invés de falar realmente derrubar, você fala assim, eu fiz cair. Tá? Je fais tomber. Oh merda J'ai tout fait tomber Michel, tu peux me donner um coup de main? Quando a gente fica doente, a gente pode falar também tomber malade. Então, il est tombé malade. Outra coisa que é repentina e intensa, ficar grávida. Você também pode dizer elle est é tombée enceinte. Então, enceinte, que é grávida, então tomber enceinte, que é ficar grávida, é uma maneira que você pode dizer. Então, trazendo essa ideia de repentino e intenso. A gente pode até falar em algumas regiões também de tomber fou, que ficar louco, caiu louco. E por que não também o famosíssimo tomber amoureux? Nada melhor do que um tombo para significar é, alguém se apaixonando. Então, algo repentino ali, intenso. Il est tombé amoureux, je suis tombée amoureuse. Aliás, até em inglês eles usam exatamente a mesma, eles falam to fall in love, né? Que seria cair no amor, cair em amores. Então, quem sabe em português, aí é daqui a gente começa a falar também, ah, eu caí apaixonado. <laughs> Não, acho que não ia ficar muito bom, não. Tá, e tem mais... A minha preferida de todas elas é laisse tomber, ou laisser tomber, que significa, então, deixe cair. Quando você fala isso para uma pessoa, é normalmente quando você está tentando explicar alguma coisa e a pessoa não entende. Aí você já cansou de tentar explicar aquilo para a pessoa e você fala, ai, esqueça. Então na gíria você vai falar laisse tomber, ah, laisse tomber, je, je veux plus t'expliquer ça, mais laisse tomber, c'est pas important, tá? Então, é o equivalente do nosso desqueto. Você às vezes tá falando uma pessoa, lá fala, não, deixa quieto. Uai, a gente não ia fazer não sei o que. Fala, ah, não, não, deixa quieto. Então você pode usar o, ah não, laisse tomber, on y va é plus. Não, on va laisser tomber les voyages, on va laisser tomber uh, les courses, on va laisser tomber cette idée, par exemple. Então, para coisas que você vai esquecer. E essas daí vocês vão ver bastante, que é uma gíria bem usada, é a minha preferida, laisse tomber. Pois é, gente, quem quer dizer que ia é ter tanta expressão assim com o verbo tomber? Se você lembra de mais alguma, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar bem feliz de ver. E também não se esqueça, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, assim você vai ficar sempre por dentro do que está rolando aqui no Coquetel F. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!